металл өткөргүчүнүн каршылыгынын температурага болгон көз карандылыкты карайлы Металлдын кристалл торчосу пайда болгондо ядро менен начар байланышкан металлдын атомдору сырткы валенттүү электрондорун жоготот кристалл торчосунун түйүнүндө жайгашкан металлдын оң иондору термелүү кыймылын жасашат эркин электрондордун жыйындысы электрондук газ деп аталат жана металлдын электр өткөрүүсүн камсыз кылат электр талаасынын таасири аркылуу электрондор электр тогун пайда кылып ирээттүү кыймылдашат металл өткөргүчүнүн каршылыгы бул электрондордун кыймылына кристалл торчунун иондору кагылышат ошондой эле энергиянын кайсы бир бөлүгүн берет өткөргүчтүн температурасын жогорулатканда электрондордун ылдамдыгы ошондой эле кристалл торчосунун түйүнүндөгү иондордун термелүү амплитудасы дагы жогорулайт бул нерсе көбүрөөк электрондордун иондор менен болгон кагылышууларына алып келет каршылык чоңдугу көбөйөт